Aku iki tanggungan, Pak. Loh. Loh, contohan ngene iki lho. Mergaene wong lanang ki sorae ra karo-karoan, Guys. Ngene mangkane bojone nek omahe lho senam. Goe. mari ngono melok sosialita arisan maca ayu alis ayu kudunge aulia wis megilan sing lanang buak danton wis ngene iki lho ngene kok yo mentolo sing wedok megal-megal senam ada ada ada delok to sing lanang lho kaya ngene sora iki lho tuwasin ta lho yo mentolo ta guys aja